Selam gençler ama hoş geldin. Konumuz başlıktan da gördüğünüz gibi mousecam ve klavye sesini çıkartıyorum yani videoda ve muhtemelen hiç konuşmayacağım video boyunca. Umarım videoyu beğen kanalda abone olmayı unutmayın. Çok hastayım ve birkaç gündür video atamıyorum. Dislike saldırıları da yiyoruz. Peki artık YouTube o kadar da eskisi gibi değil yani eskisi gibi umurumda değil çünkü artık giden gelen dislike botunu satın alıp dislike attırabiliyor ve benim düşmanla, düşmanlarım genellikle çok olduğu için çok kışı atıyor neyse hiç umurumda değil isterseniz videomuza geçelim Arkadaşlar umarım videoyu beğendiniz. Like atmayı, kanalda abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın ve bay bay.